Bueno, fuera una padre, todo el 是，我啊。我来把它放在这里，等我一会儿，看看，你看。 Amor de Deus, amor de coração, não tem nada de calma. Eu tava com o